No, hay cosas que no me gustan las estadísticas de YouTube. Pero bueno, es YouTube y así es esto. Para mí, YouTube no es una red social. Las redes sociales son Facebook, son Facebook, Twitter, Instagram, porque YouTube no es red social. No sé por qué lo quieren tomar como su red social, tal vez porque lo puedes comentar videos, puedes comentar los videos, no sé. Pero para mí YouTube no es red social. YouTube empezó desde que iba al bachiller. ¿quién recuerda? ¿Quién recuerda al niño que, que se cayó a una laguna? Desde ahí me empezó YouTube con la caída, la caída de Oscar. Creo que sí se llamaba Oscar el niño que se cayó. Y a, y a partir de eso sacaron infinidad de las versiones de la caída de Oscar. La caída de Oscar con galletas emperador, la caída de Oscar versus Street Fighter, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién recuerda a ese pequeño niño que iba con su amigo, que le movió una rama y se cayó. Fue el video más, el bueno. Otra cosa. Versión de la actualización de mi Uf. Siempre actualización que sale, siempre hay errores. En un momento prenderé mi computadora. que este canal no tiene muchos suscriptores. Bueno, olvídenlo de este canal, pero pues ¿Alguna vez se han divertido imaginando las cosas de sus sueños? Yo sí me he divertido mucho imaginando las cosas de Incluso tengo pensado escribir una historia sobre mis sueños. Digamos que una versión tipo, tipo happy pasta o creepypasta, no sé cómo quiera. Pero bueno, eso es todo y nos vemos en el próximo directo o en un video de mini entonces.